髄という処理死髄の髄を抜くから抜髄でなんか空洞やこうなすこっち側からアプローチするしかないからこの分のやつのところがこれが空洞になります神経取ったのかなでまあこれはこれとして、まあ、こういうふうな症例ではないからあなた方でちょっと あんまり言えんところがあるんでオリジナルでこれも神経なくなったと思うんですねでまあその神経なくなった後に今の今日の説明を受けるそしたらもう二度と忘れないここに置くやつな深い話やろそういうことしかせんわよだってお互いさんもあんた人生の時間は無限やないそうむしろ今問題点になってるのは今日だ だから何の意味だの教団どういう意味太さ太さが太くなるもう分からんだよない